Selam arkadaşlar. Bitmek bilmeyen bir God of War serimin daha başındayım. <laughs> Böyle söyleyeyim. Ee, yavaş yavaş gidiyorum bildiğiniz gibi God of War'da. Çünkü zaten zor modda oynuyoruz. En zor modda oynuyoruz. En zor modda oynadığım için de çok fazla şeye ihtiyacım oluyor. Ee, upgrade, item, artık adını ne derseniz. Bunlara çok fazla ihtiyacım olduğu için mecburen bu şekilde ilerlemek zorundayım. Şimdi en son bana Brok bir görev verdi. taşından Tanrı demiş. Buraya gidelim. En son Brok görevler. verdi. Şimdi buraya gideceğim. Göreve gene gidiyorum. Geziyorum. Yani işin açıkçası geziyorum. Gezmem lazım diye düşünüyorum. nasıl olduğuna baktım sadece. Bir hareket vardı. Onu e, öğrendik bu hareketi. Al yapıyoruz eksperlerle. XP puanlarıyla. Şimdi yalnız ben anlamadım şu. Şimdi ben burayı haritada neden işaretleyemiyorum? Ha bu şekilde işaretleyebiliyorum. Tabii ki bu şekilde işaretleyebiliyorum. Bir tane destansı efsunum var burada. 3290'da 3000 var. Gidelim oraya gidelim. Kelle kucağımızda geziyoruz onları. Okay. Obviously the marriage to Odin didn't last. But how did Fran look the hermit in the woods? Oh, that was a singular piece of cruelty, even for Odin. As if the marriage wasn't punishment enough. Freya was better to him than he deserved. He stuck it out through all manner of indignity, all in the name of maintaining peace and safety for her people. But Odin's madness, his tyranny, his corruption of her magics, it became more than she could stomach, and at long last she broke it off. Odin's wrath was fierce, and his curses upon her were more than she dared to fear. But her magic was so much stronger than his. After so much time together, he knew her vulnerabilities, and exploited them to craft curses she could never break. Oh, like not being able to leave Midgard. Worse still, he robbed her of her warrior spirit. Freya cannot fight, even to defend herself. No living thing may she harm by blade nor spell. In a world this belligerent, what choice does she have but isolation? Poor Freya. I guess if I was her, I'd spit in your face too. I lied. So would I. Adam Mimir'de bazı şeyler aşmış yani. Kendiyle baş başa kaldığı için çok fazla kendini sorgulamıştır. Nerede yanlış yaptığını. Hala geçemedik. Evet, geldik bir yere hadi bakalım. Şurada bir şey var mı? Önce ona bir bakayım. Yok. Büyük ihtimal Brock burada bir yerdedir. İyi, iyi kertik bir şey veriyor. Versin. Bakalım başımıza ne gelecek burada. Burada da güzel bir olay var da. Yalnız ben geçtim ama şu yukarıda bir şey var mıydı? Yok. Evet, Brok aşağıda bizi bekliyor. Moody'nin kuzgunu. Onun olduğu yerde zaten bir ses oluyor. Well, looky who decided to show. Anlat bakalım dostum. Anlatacağım. Talk to this here ring. Uh, what? Ne? I can't hear thoughts from rings, Brock. It's talking to me. You got It's Anvari. Anvari. Ah, knew it. He says he went to the Velander mines to observe his mistake, but then the Soul Eater attacked, so as he was being ripped apart, he cast a spell that removed his soul and put in this ring. And then he... What about all his stuff? Uh, huh? Anvari had a workshop here with all sorts of posh doodads and ornatory tools. And one beaut of a hat. You make mention of it still in there? Uh, you're upsetting him. Your point? You fellas take Anvari with you and go have a look see. Okay. If you find his hammer, I'll whip up something real nice. Harbi kallavi bir şey yapar. Kallavi ne demek ya? Kallavi. Kallavi bir şey. Hey now, don't go forgetting your entry stone. Bunda nedir böyle? ad verelim çekicine. Ah! Bir dakika o demin nasıl oldu ya? Bir dakika. Sok bunu yere. Bir anda çıkartıp hızlı bir saldırı yapıyorum. Okey. Invari isn't happy about us taking his stuff. I do not care. Oh. I'm not gonna tell him that. Hadi girelim. Zaten fazla bir mesafe yok. Evet bu hareketi iyi öğrenmek lazım. Ha, ee, geldi bizimkiler. Oh! Allah Allah. Hayt erkek. Gerçekten iyi iş çıkartıyorsun. Beni yormuyorsun artık eskisi Evet şimdi. says this dwarf was part of his crew. That he died because of his mistakes. He sounds sad. The ring's grief is of little importance, boy. Burada başka bir şey e, yok herhalde. Tabi. Burada başka bir şey yok. O zaman devam. Ama burada var. Burada var da oraya nasıl gideceğiz? not like that. He's warning us not to go down there. Stop listening to the ring, boy. It cannot be trusted. Ona güven olmaz da biz nereden gideceğiz? İnelim. İnelim bari bakalım bir yol bulacağız Vessel'le. Bu ne? 戦っていた。 Svartel Çeliği bir tane. Aşağı doğru gidiyoruz. Hayır, it's that ring. Artem çeleği. Bir tane. Hiç çoktan indir. Şimdi buradan geldik zaten. Bayağı şey. Tam kertik duruşu. O aşağıdaki şey nereye gidiyordu? Neyse dur oradan gideriz. Buraya kadar gelmişken buradan bir gidelim. bir And a traveler. Guard up. Aşağıda. Hmm. düştüm ya. Çok kötü oldu. Bir yolcu ganimetini kafasının üzerinde falan filan. got you covered. Ready and wait. I think I'm getting better at this. Hmm. A dead soul eater geldim. Herhalde. What's a soul eater even doing here? Dur bakayım. What do you evet, mean it's your fault? Hmm. A dead soul eater. Böyle bir ruh yani. What's a soul eater even doing here? What do you mean it's your fault? Senin suçun derken ne demek? Boy, ignore him. It's sort of tough for me to ignore. ruhiyen ölüymüş. Sebebi de taşın içindeki ruh. İyi ki artık görüşü topluyoruz yalnız. Tamam devam edelim. Gene bir He says this chest will trigger a bunch of traps. Hangi sandığı? Aç aç. I see no traps. Efsanevi Efsun. Buzlanma, yanma, kör, afallama ve zehir dahil tüm durumlara etkilenen 112 direnç. Çok iyi. aşağı inelim. Şey canlanır şimdi ruhiye. sen buradan Ha. Boy, over here. Yes, sir. Burası neresi ya? Torun önünde diz çök. Ha Torun heykelinin orada bir yer. Yıldırım tarzı hizmet etmek için yaşadığım ve en büyük hazinemi Midgard'ın tüm sakin oturması gerektiği yere gömüyorum. Tanrıların, tanrısının ayağının dibine. 20 bin sertleştirilmiş Svartalçeli bir kararsız maden bir efsanevi Yesun. tamam o bulunur. O basit yer. gösteriyor hala. Aşağı mı gösteriyor? Ben mi yanlış anlıyorum? Zaten oradan geldim ben. Bir devam et bakalım. Nereye gideceğiz? Yol bizi nereye çıkaracak? Bir devam et. bulamadık onu. What's got you all bumfuzzled over there? Get going. Yok, bulamadık. Yani demek ki mağara gibi bir yerde. Ben öyle bir şey çıkarttım. Tam bunun altın 28, 27, 26. Atreus, follow me. Sorry, I got distracted. şuraya bir geçit olması lazım. Buraya. Buraya nereden çıkacak? Allah Allah. Buraya Atreus çıkması lazım. inecek büyük ihtimal aşağıya ama bu nasıl inecek? Bunu tutan bir yapı mı var? Bunu tutan bir şey yok gibi. Dur bir daha bir gidelim. Arkamdan geldi. Bu zaten bunu kestirmeyelim. Allah Allah. Buraya da geldik. Sanki şuradan mı devam etmedim ben de? Evet. Galiba burası. Evet. sonuçları. Sağ aşağı gidemiyoruz. İyi. Bir taraftan iyi en azından alternatif olmaz Tamam bu karşıya geçiyor. Buradan devam edeceğim büyük ihtimal. Antalya atölyesi yukarıda olduğunu söylüyor. I know, I know. Don't trust the talking ring. İyi bunu daha elleyemiyoruz. Demin demek ki şu yolumuzu kapatıyordu onu yukarı çıkarttı. Ben öyle anladım yani başka türlü olacak bir şey değil. böyle olacağı belliydi zaten de. Şu 3 level olmasına rağmen o daha önce geçtiğim bir boss vardı. Adamın adını Santrafür diye isim geliyor. Ona benziyor. Huh! Haydi imkan istiyorsun. Ama ben böyle. Ay arkadaşım ya. Aferin oğlum aferin. Sana verdiğim bütün XP'lerin sonuna kadar hak ettin. Ay'a girin koruması. Seviye 3, seviye 4. Hmm. Kratos'un saldırılarının engellenmesi önüne geçen Evet. Ve aldığı hasar zaten küçük bir savunma alanı oluşturur. Geliştirildiğinde az miktarda saldırıda geri kazandırır. Okey. Boy. Father, please, just listen. Invari's crew did something bad. He's glad you destroyed his life. And he's sorry he kept trying to trick us. His hammer is just through this gate. hadi gidelim o zaman. sen nasıl açacaksın kapıyı? Aç. Boy. Al bir hazine yes, arkası sir. daha. Okay. That's going in the journal. Aynen yazıyorum. Yaz bakayım neymiş. Ha ruh yiyenler. Bir kadeh falan filan. Şimdi hiç okuyacak halim yok. Hadi bir ölü çıkar. Hmm. This is a fine hammer. Demirci anları çıkıcı Brook için kırmızı says thank you. Brook'un yanına geri dön. Okey. Şimdi işimizin en kolay tarafı kaldı. Bu we keep kapı We will talk to the blue one. Ready us, Look out, father! At the Neredesin? Great save! Bundan kurtulamazsın. Bir şey mi var? Glad on your side. Doğru tercih. Ee, ne tarafa gidiyoruz? Dur. Brock'un yanına dönüyoruz. Buradan. Evet, brok, Geldik dostum. Here. The alchemist hammer. Simyacının His spirit is a nuisance. Yeah, I'm very always was an asshole. Anvari hep iki tikiydi zaten. Hand him over here and I'll melt him down. What? You're going to melt down your friend? A trapped soul's what I need to give your reward some extra oomph. You don't want it? Father, we can't do that. Here, you hold on to him. He's really useful, I promise. Fine. So long as he proves his worth. Adver'in ruhu destan runik saldırıyla yapılan başladı bir Kids a Veren of avantaj çok yüksek oldu. çok well, yüksek. Bakır taşından cüce iliği tamamlandı. Şimdi bir Advari. Ha bu muymuş Advari'nin ruhu? Anvari başlarda pek yardımcı olmuyordu ancak Lasun termadenlerine göre de ölü ruhu yenden sonra yerlik getirinin farkına vardı. Sanırım orada bazı cücelerle birlikte kadınların üzerinde denilen yaptıkları ve kazara ruh yiyenler yarattıkları için suçluluk duyuyor. He, ruh yiyenleri bunlar mı yaratmış? Neyse ki daha fazla ses saçmak zorunda kalmadık. Her neyse ruhu hala bir yüzün içinde. Brock onu eritmek istedi. Bazen çok kaba olabiliyor. Ama ben babamı onu için ikna etmişim. Şimdi o grubumuzun bir parçası. Babam Anvar'ın ruhunu bazen efsunlarda bile kullanıyor. Önemli. Bir yüzün içinde hapsolmak çok zor olmalı. Ama anvarı çok fazla şikayet etmiyor. Onu duymazdan gelmeye başladı. Evet, bize bir şey şart. What's it gonna be this time? Ya bunun tabi Ayager'in koruması. Oo çok deli bir şey. Ama zaten tutan köz bunlardan zaten şu an yok. O yüzden biz Suit yourself. köz alabileceğiniz galiba Maspalheim'de olabilir bu. Yani artık tam. Adver'in ruhunu buraya koyabiliriz. Aynen. Ama buz ustalığını da istiyorum. ama koyacak yerim yok. Ha dur. Gizemli runik. Buraya bu alanı yerleştireyim ben. Tabi. Tabi böyle daha iyi oldu. Aynen. Evet arkadaşlar bu bölümde Anvari ile ilgilendik. Brock'un verdiği görev Anvari'nin çekicini almak ama biz ruhunu da aldık geldik. E, bundan sonraki bölümde görüşmek üzere. Artık harita bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.